Gure informazio ezabatzeko ezabatu botoian klik egin dugunez pentsa dezakegu informazioa ezabatuta dagoela, segurua dela. Baina hau ez da beti horrela. Gaiua eskutsarretan eroriz gero, zenbait kasutan posible da berez ezabatuta zegoen informazioa metodo batzuen bidez berreskurua atua alizatea. Horrela, gure argazkiak eta dokumentuak lortu daitezke gure informazio pertsonal eta konfidentziala lortuz, gure segurtasuna arriskuan jarriz azkenean. Hau ekiditeko, era bezalako programak dauzkagu ezabatza segura bermatzen digutenak. Informazio gehiagorako, joan zaitez beraien web ofizialera.